Ang panaginip ay isang natural na pangyayari sa isang tao. Ayon sa mga naitala, ang panaginip ay isang succession ng mga imahe, tunog o damdamin na nararanasan ng ating isip habang tayo ay natutulog. Ang mga laman ng ating panaginip ay walang ganap na kapaliwanagan kaya ang usaping ito ay pinaglilibatihan at talagang isa sa mga interested na topic sa buong mundo na nakasaad sa kasaysayan ng tao. Ang pag-aaral sa mga panaginip ay tinatawag na oneriology. Bangungot ang tawag sa panaginip kapag ito ay isang masamang panaginip. Alam ni ba kung ano ang pinakamadalas na mapanaginipan ng mga tao? Narito ang sampo sa pinakamadalas na mapanaginipan ng tao at ang kanilang maaaring maging sanhi. Number 1. Hinahabol sa ganitong panaginip, karaniwan hinahabol ang nananaginip ng tao, hayop, mga kakaiba at nakakatakot na nilalang. Nagsisilbing wake-up call daw ang ganitong panaginip. Maaari raw kasing ikaw ay may isang bagay na hindi mo maamin sa iyong sarili. Ang mga elementong humahabol sa iyo gaya ng tao o hayop ay siyang nagre-represent ng mga bagay na hindi mo matanggap at ang mga negatibong enerhiya at masasamang nilalang ay sumasa ilalim sa mga bagay o aral na dapat mong matutunan. Number 2, nalulunod. Ang ganitong panaginip ay sumasa ilalim sa parte ng iyong buhay na iyong iniiwasan o hindi makasanayan. Minsan din daw ito ay babala na may mangyayaring hindi maganda. Number 3, natrap. Kapag nananaginip na natrap sa isang lugar, ito ay maaaring ikabit sa iyong kasalukuyang sitwasyon o pangyayari na hindi mo makasanayan o pakiramdam mo ay wala kang magawa kung hindi ang sundin ito. Wala kang choice kung hindi gawin at tanggapin. Dapat matuto kang tumanggap ng mga possibilities at pagbabago. Ipinapayo na ito ay i-open up sa isang pinagkakatiwalaang tao. Number 4. Iniwan ng minamahal o diborsyo. Ikaw ay may insecurities o may kinalaman sa iyong kasalukuyang estado ng relasyon ng iyong minamahal. Maaring hindi ka kontento sa iyong partner o sa nangyayari sa inyong relasyon. Minsan, dapat daw matutunan na huwag iasa ang kaligayahan sa iyong partner. Kung dapat kayo ay magbigayan, dapat tanggapin ang ilang mga bagay-bagay sa ining relasyon kung hindi man ito ayon sa inyong ninanais. Number 5. Nasugatan o nasaktan Kung ganito ang iyong panaginip, dapat bigyan ng pansin ang parte ng katawan na nasugatan at nasaktan. Ang ulo ay kumakatawan sa iyong kabuuan. Ang mga kamay ay sumasa ilalim sa kung paano mo patakbuhin ang iyong buhay ang mga paa ay katumbas ng kung ano ang sumusuporta sa iyo. Ipinapayo na tanungin ang sarili kung ikaw ay may napapabayaan na sa iyong buhay. Tandaan, unahin ang iyong mga prioridad. Number 6. Nabubungi o nalalagas ang mga ngipin. Maraming tao ang nananaginip na tungkol dito. Ito daw ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng problema sa pagpili sa mga bagay o desisyon. Pakiramdam mo ay nahihirapan ka makipagkomunikasyon sa mga tao tungkol sa iyong saloobin at hindi makapagsalita sa harap ng maraming tao. Ikaw din daw ay nagdududa sa kakayahang alagaan ng iyong sarili. Sa mga pamahiin naman, ito daw ay isang babala na may papanaw. Number 7. Nakahubad sa harap ng maraming tao. Panaginip na nakahubad sa harap ng publiko ngunit tila walang nakakapansin. Ibig sabihin nito ikaw ay may mababang pagtingin sa sarili. Pakiramdam mo, ikaw ay mahina sa paningin ng ibang tao. Kulang ka lang sa kumpiyansa sa sarili. Ang ganitong panaginip ay common sa mga reserved na taong may mataas na pamantayan. Mag-practice ng mga bagay na makakatulong na tumaas ang self-confidence. Number 8, naiwan ang sasakyan gaya ng eroplano at iba pa. Kadalasan daw itong mapanaginipan kapag ang tao ay may importanteng desisyon na gagawin dahil pakiramdam mo ay hindi ka pahanda o talagang hindi ka pahanda. Pwede ring ikaw ay may nakaligtaang gawin o napalagpas na isang oportunidad. Number 9, dinalaw ng patay. Ito ay dapat hindi katakutan gaya ng pamahiin. Ipinapakita lamang daw sa ganitong panaginip ang konsepto ng pagmamahalan na nagbibigkis sa mga tao, buhay man o namayapa na. Number 10. Mga natural na sakuna. Pananaginip ng bagyo, tsunami, tornado, Ulindol ay nagpapahiwatig na may isang maladramang pagbabago sa iyong buhay na hindi bahagi ng mga bagay na nakasanayang gawain. Ibig sabihin nito ay dapat mong tanggapin ang mga malalaking pagbabagong maaaring maganap. At yun lamang po ang sampo sa pinakamadalas na mapanaginipan ng isang tao kung nakakahiya o pangit man ang mga panaginip ay hindi ito dapat katakutan bagkos ay tanggapin at baka ito ay makatulong na palakasin ka sa pagharap sa mga problema iyong kinakaharap.